मस्त निगाहों से मुझको न पिला देना इन मस्त निगाहों से मुझको न पिला देना तुम एक मुसलमान को काफिर न बना देना